However, we loved our grandpa. However, we loved our grandpa. However یعنی به هر حال به هر جهت یا به هر صورت در مورد تلفظش دقت بفرمایید however however we ما loved loved گذشته فعل با قاعده love یعنی عشق ورزیدن یا دوست داشتن بسیار زیاد we loved ما دوست داشتیم ما عاشقش بودیم our مال ما grandpa بابا بزرگ our grandpa بابا بزرگمون we loved ما عاشقش بودیم however we loved our grandpa به هر حال ما پدر بزرگمان را دوست داشتیم however we loved our grandpa however we loved our grandpa We will cook your food however you like it. We will cook your food however you like it. We will cook یعنی ما خواهیم پخت در زمان آینده ساده. We به علاوه will به علاوه cook your food غذای شما However به هر صورت You like it شما دوستش دارید We will cook your food however you like it ما غذایتان را به هر صورت که دوست داشته باشید خواهیم پخت We will cook your food however you like it We will cook your food however you like it We are members of this team. We are members of this team. We are ما هستیم members جمع member یعنی اعضا member یعنی عضو members یعنی اعضا of as this in team team this team یعنی این تیم we are members ما اعضا هستیم of this team از این تیم we are members of this team ما اعضای این تیم هستیم We are members of this team. We are members of this team. The lion is a member of the cat family. The lion is a member of the cat family. The lion یعنی شیر اون شیر مشخص یا به کلیت شیرها داره اشاره میکنه is است a member یک عضو of از the cat family family یعنی خانواده cat یعنی گربه ها در اینجا the cat family یعنی خانواده گربه ها the lion is a member of the cat family شیر یک عضو از خانواده گربه هاست the lion is a member of the cat family The lion is a member of the cat family. Can I pay in cash? Can I pay in cash? Can I یعنی آیا من میتونم I can یعنی من میتونم Can I یعنی آیا من میتونم Pay پرداخت کنم Pay یعنی پرداخت کردن In cash به صورت نقدی Can I pay? آیا میشه پرداخت کنم؟ آیا میتونم پرداخت کنم؟ In cash به صورت نقدی Can I pay in cash? آیا میتوانم به صورت نقدی بپردازم؟ Can I pay in cash? Can I pay in cash? You should pay your debt immediately. You should pay your debt immediately. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. چه کار؟ Pay پرداخت کردن. Your debt. debt با بی سایلنت یا بی بی صدا و در اینجا تلفظ نمیشه یعنی قرض. پس debt یعنی قرض. Your debt یعنی قرض شما. Immediately یعنی به صورت فوری یا فوراً. You should pay your debt immediately. شما باید قرضتان را فوراً بپردازید. You should pay your debt immediately. You should pay your debt immediately. Do not be upset. This is natural law. Don't be upset. This is natural law. not برای منفی کردن و از فعل کمکی do به همراه نات استفاده کرده Be یعنی باش یا بودن don't be یعنی نباش upset یعنی ناراحت don't be upset یعنی ناراحت نباش this این is است natural natural یعنی طبیعی nature یعنی طبیعت natural یعنی طبیعی law قانون natural law یعنی قانون طبیعی don't be upset ناراحت نباش this is natural law این قانون طبیعی است don't be upset this is natural law ناراحت نباش این قانون طبیعی است don't be upset this is natural law Don't be upset. This is natural law. That law was changed last year. That law was changed last year. That یعنی آن law قانون That law یعنی آن قانون was changed تغییر داده شد مجهوله ما نمیدونیم کی تغییرش داده ولی تغییر داده شده last آخرین یا گذشته year سال last year پارسال was changed یعنی تغییر داده شد مجهول ما نمیدونیم کی تغییرش داده ولی تغییر داده شده that law was changed last year آن قانون پارسال تغییر داده شد that law was changed last year that law was changed last year Let us meet again on Sunday. Let's meet again on Sunday. Let us یعنی بیاید یه کاری رو انجام بدیم یا اجازه بدید فلان کار رو انجام بدیم کدوم کار meet ملاقات کردن Let's meet یعنی بیاید دیدار کنیم بیاید ملاقات کنیم again دوباره on در Sunday یک شنبه Let's meet again. بیاید دوباره همدیگر رو ببینیم. On Sunday در یک شنبه. Let's meet again on Sunday. بیایید یک شنبه دوباره همدیگر را ببینیم. Let's meet again on Sunday. Let's meet again on Sunday. I am pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased یعنی من خورسندم please یعنی لطفا ولی pleased یعنی خورسند یا فردی که خوشحال شده to که meet you شما را ملاقات میکنم و خیلی به صورت خلاصه گفته میشه pleased to meet you یعنی از ملاقات شما خورسندم I'm pleased to meet you یا pleased to meet you از ملاقات شما خورسندم pleased to meet you Pleased to meet you. Put that box in the car. Put that box in the car. Put یعنی قرار دادن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری that on box یعنی جعبه in the car داخل ماشین put that box اون جعبه رو قرار بده in the car داخل ماشین جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Put that box in the car آن جعبه را داخل ماشین بگذار Put that box in the car Put that box in the car Which one is your car? Which one is your car? which یعنی کدام one یعنی یک which one یعنی کدام یک یا کدام یکی is است your car خودروی شما which one is your car کدام یکی ماشین توست یا کدام یکی ماشین شماست which one is your car which one is your car I was born in that city in 2002. I was born in that city in 2002 I was born یعنی من به دنیا آمدم in در that city آن شهر in در 2002 سال 2002 I was born in that city in 2002 من در آن شهر در سال 2002 به دنیا آمدم. I was born in that city in 2002. I was born in that city in 2002. Which city do you like the best? Which city do you like the best? Which any کدام city شهر Which city یعنی کدام شهر Do you like آیا شما دوست دارید یا آیا شما خوشتون میاد The best یعنی اون بهترین بهترین ها Which city کدوم شهر Do you like شما خوشتون میاد The best بیشتر از همه یا بهتر از همه جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Which city do you like the best? کدام شهر را بیشتر از همه دوست داری؟ Which city do you like the best? Which city do you like the best? I am almost done. I'm almost done. I am یعنی من هستم. Done یعنی انجام شده. I'm done یعنی کار من تموم شده. اون کاری که به من سپرده شده بود انجام دادم. I'm almost یعنی من تقریبا done کارم تموم شده است. I'm almost done. من تقریبا کارم تمام است. I'm almost done. I'm almost done. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. Dinner یعنی شام is است almost تقریبا ready آماده. Dinner is ready یعنی شام آماده است. اما dinner is almost ready یعنی شام تقریبا آماده است. Dinner is almost ready. شام تقریبا آماده است. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. The hotel room charge includes breakfast. The hotel room charge includes breakfast. The hotel room یعنی اتاق هتل یا اون اتاقی که شما مثلا میخوای در یک هتل بگیرید charge یعنی هزینه اون هزینه که باید بابت کرایه اون اتاقه بپردازید includes یعنی شامل میشه بر داره چرا اس سوم شخص گرفته چون فعل و فاعل جمله در اینجا the hotel room charge هزینه اتاق هتل شامل میشه includes breakfast breakfast یعنی صبحانه The hotel room charge هزینه اتاق هتل includes عبارت هست از یا شامل میشه breakfast صبحانه رو The hotel room charge includes breakfast هزینه اتاق هتل شامل صبحانه می شود The hotel room charge includes breakfast The hotel room charge includes breakfast Does that price include tax? Does that price include tax? does در اینجا فعل کمکیه و برای سوم شخص استفاده میشه طبیعتا برای سوالی کردن اومده that price price یعنی هزینه یا قیمت تلفظش رو دقت بکنید price نیست price price یعنی هزینه that price یعنی اون هزینه include شامل شدن tax مالیات چرا include s سوم شخص نگرفته به دلیل اینکه از فعل کمکی داز برای سوم شخص که در اینجا that price محسوب میشه استفاده شده پس include دیگه s سوم شخص نمیگیره does that price include tax آیا آن مبلغ شامل مالیات می شود does that price include tax does that price include tax Just continue learning. Never stop. Just continue learning. Never stop. just یعنی فقط continue ادامه دادن و در اینجا امریه یعنی ادامه بده learning learning یعنی یادگیری just continue learning فقط به یادگیری ادامه بده never هرگز stop متوقف شدن never stop یعنی هرگز متوقف نشو just continue learning never stop فقط به یادگیری ادامه بده هرگز متوقف نشو just continue learning never stop just continue learning never stop please continue we are listening please continue we are listening Please لطفا continue ادامه دهید و در اینجا باز هم ساختار امریه اما معدبانش کردیم با please Please continue لطفا ادامه بدهید We are listening ما داریم گوش می دهیم ساختار حال استمراریه یعنی در حال گوش دادن هستیم Please continue We are listening لطفاً ادامه دهید ما داریم گوش می دهیم Please continue We are listening Please continue, we are listening.